ルミ聞こえるかあ俺が世界一の剣豪にくらいならないとお前が困るんだ俺は俺はもう二度と負けねえか海賊王